pimp ar ugain mlynedd yn ôl, cychwyn cychwynnodd Ecodyfu fel petnar iaith rhwng Cyngor Sir Powys, Dilas Limited a Cynolfen y Degnolig Amgen ac eraill er mwyn ffynnu'r econ er economi leol trwy gwaith amgylcheddol. Cychwyn Cychwynnodd Ecodyfu gyda ynni adnwyddol ar lefel cymunedol ac hefyd effeithlon rwydd ynni, hynny, hynny yw sut i arbed ynni, helpu bobl bod yn mwy cyfrifol ar ran yr ymgylchedd ac hefyd uh, gwastraff, bwyd, trafnidiaeth, coetiroedd, um, lot o bethau gwahanol ddim i gwir. Dyn ni wedi bod yn cefnogi um, biosfer UNESCO, Dyfu, uh, yn gyson hefyd, ac ar hyn o bryd y prosiectau mwyaf dan ddwmbrel y biosfer ydy un sy'n ymwneud â bwyd lleol, systemau bwyd ecolegol a llall um, lles a iechyd yn yr awyr agored. Er enghraifft, dyn ni'n helpu gerddi gymunedol, fel yr un sydd fama. Dyn ni'n helpu bobl hyfforddi er mwyn, mwyn tyfu llysion fasnachol. Ac ar ochr arall, dyn ni'n trefnu gweithgareddau lle mae bobl yn gallu mynd allan i'r awyr agored er mwyn mwynhau, ond hefyd wella eu, eu, eu safon byw a'i iechyd.